ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ರೇಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋಸು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ನಾವೇ ನಿಂತು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life